galera, tudo beleza? Becker aqui no seu canal de tecnologia e vamos falar hoje sobre a polêmica da tela do Galaxy Z Flip, que a Samsung disse que era de vidro, mas testaram, parece que não é de vidro, parece que é de plástico, mas realmente tem vidro, mas não é tão vidro assim. Calma lá, eu vou explicar para vocês entenderem melhor o que tá rolando, tá uma bagunça e de fato a Samsung se posicionou de uma forma que deu a entender que a gente deveria esperar uma tela de vidro mesmo, mas vidro, como a gente conhece, não dobra, né? Você sabe que qualquer vidro que você for dobrar, ele vai sim quebrar, estilhaçar, ele não tem essa flexibilidade. Apesar de que existe uma empresa que sim faz essas telas dobráveis de vidro, e é isso que eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever, deixa o like maroto, ativa aqui ó, o sininho para receber as notificações e me siga nas redes sociais para ficar ligado à tecnologia no seu dia a dia. Aproveitando, vamos fazer o jabazinho, essa camiseta que você tá vendo aqui é exclusiva aqui do Bitec, tem várias estampas legais, vou deixar o link na descrição, aproveita, vai lá, tem bastante art geek legal ligado à área de tecnologia que a gente gosta e você também ajuda o canal, tá bom? Mas vamos aqui interessa e falar aí do que que tá acontecendo. É o seguinte, gente, gente? A Samsung lançou o Galaxy Z Flip, que é o seu novo celular dobrável, é o segundo, né? A gente já tem o Galaxy Fold, ela fez lançamento recente no evento e ela disse no evento que era um celular com tela de vidro dobrável, que era o primeiro celular do mundo com essa tela, nessa tecnologia, e deu um grande destaque para isso. Disse que ao dobrar o celular você estaria desafiando as leis da física, enfim, um negócio mais ou menos assim, o que faz parte, é claro, toda empresa tem que divulgar sim suas novas tecnologias, só que daí aconteceu uma coisinha que deixou a situação meio estranha. O Jerry Rig Everything, que é um cara que tem um canal no YouTube e é muito famoso por fazer vários testes de durabilidade em produtos, então basicamente ele rebenta os produtos, ele pega, faz teste de risco na tela, risco aparelho, tenta entortar para ver qual que é a qualidade de construção dos aparelhos e acabou que o Galaxy Z Flip, quando ele foi fazer o teste na tela, ele faz um teste basicamente assim, ele coloca uma fita de 1 a 10 e lá pro 10, normalmente telas começam a riscar com é essa fira, ou eu sempre falo errado, né? Safira, né? Não, é safira, não zafira, enfim. E mais ou menos quando é vidro, ele começa a riscar ali no, no número 6, 5, 6 a 8, mais ou menos. Depende da, da qualidade do vidro, do tratamento. Só que a tela do Galaxy Z Flip começou a riscar já no 3, que significa que é uma tela de plástico, né? É uma resistência plástica e até com a unha ele conseguiu riscar o aparelho. E aí no vidro ele falou, gente, olha, vocês desculpem, mas isso aqui não é vidro. Vidro não risca com a unha. E aí a polêmica já começou, o negócio, enfim, foi embora. E no teste ele até fura a tela com a ferramenta que ele tem e a tela parece assim um plástico, né? Parece um material meio mole que lembra as telas de plástico que a gente viu no Galaxy Fold, que a gente viu no Motor Race, que utilizam essas tecnologias. E aí ficou dura. Falou, ah, gente, mas Samsung não disse que era uma tela de vidro, isso aqui não é vidro, né? E a Samsung se posicionou que sim, existe uma tecnologia, é uma tela de vidro, mas por cima nós temos um plástico, nós temos uma película protetora, porque é uma, é uma tecnologia que se, chama UTG, que significa Ultra Thin Glass, que significa vidro ultra fino. E realmente existe uma empresa que faz, que é fornecedora da Samsung, que ela tem o nome de, eu esqueci como, é Scott. É, acho que é Scott que, fa, que fala, ou Shot. E é uma empresa que eu vou até mostrar o vídeo para vocês. Ela faz um vidro dobrável, mas é um, um vidro bem fininho. E de acordo com a Samsung, você não pode colocar esse vidro direto para contato, porque ele vai acabar trincando, ele vai acabar se desfazendo, entre aspas, por ser muito fino. É como se fosse uma peliculazinha mesmo, e aí você acaba colocando aquela película de plástico para proteger. Então assim, é um sanduíche de vidro com plástico e acaba que ele se comporta como um plástico. A Samsung não mentiu, ela realmente tem uma tecnologia ali, a primeira tela de vidro dobrável do mundo, mas no final das contas ele se comporta como um plástico. Né? A Samsung diz que isso traz uma durabilidade maior, ela até explica no produto que é um produto sim, logo quando você abre, que eles mostraram vários unboxings, tem avisos para você não colocar unha, para você tomar cuidado, que é um produto mais sensível como do que uma tela de vidro normal e tudo mais. Então ela não está escondendo isso. Ela fala sim que é um produto que tem que ter cuidado, mas quando você faz uma propaganda de que essa tela é vidro, as pessoas mais leigas esperam que vidro se comporte como resistência de vidro. E aí que mora o problema. Né? Então, talvez se a Samsung tivesse explicado um pouco melhor o que estava rolando, olha gente, nós temos aqui um composto de vidro com uma película que é o primeiro celular de vidro do mundo, mas ainda assim, beleza, as pessoas entendem. Mas quando você fala que é vidro, o pessoal vai ver se é vidro mesmo. E aí o negócio azedou quando o Jerry Everything fez o teste lá e acabou vendo que não era bem assim. Então não é totalmente mentira, mas ainda assim pegou mal porque pareceu que a Samsung tentou dar uma supervalorizada ali no assunto quando não era bem aquilo, tá? Essa foi a polêmica que pegou. Tá tendo alguns outros casos, teve um caso que eu vi no Twitter, onde uma pessoa mostrou que ela abriu o aparelho, logo depois de tirar o aparelho da caixa, e na primeira abertura a tela trincou ali no meio. Ela disse que ela morava num lugar muito frio. A gente viu alguns casos do Motorola Razer também acontecendo isso, descolando em locais com temperaturas muito frias. Então, aparentemente, ainda existe uma questão de acerto aí, é, ligada à temperatura local. Se você talvez estiver num lugar muito quente e for para um lugar muito frio e vice-versa, isso pode afetar a tela. E aquela coisa, gente, é uma tecnologia nova. A gente sabe que é uma tecnologia que é cara, que está no começo e que sim, não é uma tecnologia finalizada. Ela ainda apresenta vários problemas, a gente sabe disso. É um, é um produto que não vai servir para todo mundo, é um produto para pessoas que querem uma tecnologia, digamos, mais nova, os early adopters, que a gente chama, que são pessoas que gostam de pegar produtos que acabaram de chegar, que não tinha no mercado, mas ainda assim muito para um público muito nicho, porque é um produto caro que não oferece uma, uma, durabilidade tão boa e tudo mais. É claro que você tem a vantagem, pô, é dobrável, é legal, é diferente. Sim, é diferente, é bem interessante. Mas ainda assim existem esses pormenores que acabam é, não sendo tão vantajosos para quem procura talvez um aparelho para o dia a dia, um aparelho para que você tenha aí para durar dois, três anos, né? Então existem todos esses, o, o, esses outros pontos. No vídeo do Jerry Rig Everything, ele, ele falou que mostrou lá que o celular tá mais resistente, está bem melhor do que o Galaxy Fold, teve uma construção melhorada, então que existiu sim uma evolução da Samsung nesse sentido, mas ainda assim a questão da tela de vidro ficou meio esquisita, né? E quando, quando a, a, gente fala que tá entregando uma coisa e essa coisa se comporta como outra, as pessoas vão acabar vendo que pode ter existido uma má fé. Então seria mais fácil a Samsung ter falado já de cara, gente, é vidro, mas se comporta como plástico, tem uma, uma película aqui em cima, entendeu? A gente está inovando, mas vão com calma, vocês não vão ter um toque de vidro ali. Aquilo que eu digo, eu não acho que ela tentou mentir descaradamente, porque é óbvio que se não fosse vidro isso seria descoberto, era muito fácil. Ah, tem um vídeo que eu até esqueci que um rapaz mostra, é, eu vou colocar o vídeo para vocês verem também, ele separa as duas camadas, ele tira a película né, protetora e depois puxa essa película de vidro que é uma folhinha e quando ele puxa ela já começa a meio que estilhaçar, soltar uns, uns pedacinhos assim, né? Mas é aquela velha história. Se eu falo para você fibra de vidro, não é a mesma coisa que vidro certo? Então se eu tenho uma camada de vidro com uma camada de plástico por cima, não é só vidro. Né, não vai se comportar como um vidro. Então é claro que a gente sabe que vidro não se dobra dessa forma, é, não dava para esperar um vidro com Gorilla Glass nem nada disso, mas como a Samsung deu essa entonação, aí o povo vai lá checar o que está acontecendo, o que não está errado de forma alguma também. Né? Então é isso, eu queria esclarecer. Até o momento, esses são os fatos, o que a Samsung declarou era isso, e realmente foi provado que existe uma tela de vidro ali atrás. E aí, é aquilo que eu falei, o entendimento, infelizmente, ficou meio, meio perdido ali. Eu quero saber o que vocês acham do assunto, comentem aqui embaixo, Uh, o que, que, vocês acham se a Samsung acabou pisando na bola, deveria ter dado uma outra entonação, ou se vocês acham que não, colocou vidro, beleza. Tem vidro ali, é vidro é verdade, não tá mentindo. O que, que vocês acham? Coloque aqui embaixo nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Eu sou o Becker, valeu e tchau, tchau, galera.